Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müəllim, təlimçi, ekspert Nizami Məmmədli intihar edib. Nizami Məmmədli özünü asıb. Bu barədə onun dostları sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıblar. Mərhum evli olub, onun iki övladı Türkiyədə təhsil alır. Allah rəhmət eləsin.